Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Sidoeto yang berada di kota Jakarta Mari kita lihat nih Sepasang tekukur. uh, Bersama anaknya nih Anaknya nih Anaknya burung tekukur nih uh, Anaknya burung tekukur Sahabat-sahabat satu sahabat-sahabatku eh, masih malu-malu ya masih ini uh, ini bisa menjadikan peluang ya peluang untuk bisnis ataupun usaha sampingan sahabat-sahabatku ya memelihara hewan atau burung ataupun ayam bisa sahabat-sahabatku ya eh, anaknya anaknya lucu nih anaknya lucu nih anaknya lucu uh, bisa menjadikan peluang ya peluang bisnis sahabat-sahabatku yang penting kita siapkan ya siapkan kandangnya dibikin terus mau disangkar juga bisa siapkan juga min tempat minumannya tempat mandinya sama makanannya ya ini jadi eh, sama anaknya ya sepasang tekukur sama anaknya sahabat-sahabatku ya bisa sampingan bisa sahabat-sahabatku ya sebagai konten kreator kita juga harus punya penghasilan dari yang lain selain bekerja juga yang penting kita mau dan berani ya jangan takut gagal karena kegagalan itu awal dari kesuksesan karena kita sudah mencoba hmm. Thank you. どうも。 Thank you. Thank you.

like,